te di ñaan ñun ñëpp ñu bokk ñaanal suñu mbokki julit yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu nekk bar sax ak euh, mbokki doomu aadama ya fa nekk ñëpp pour bañ a particulariser ndax ñaan moom ñëpp ko soxla ñëpp ko yëtewoo euh, ñi faatu ak ñi dund ñun ñu fi des ñëpp te mu leer ñu ni dañuy dem euh, di massawu sénégalais yëpp ci xew-xew bi nga xamante ni bi am na ci suñu mbokk yi ci waawoon mu nekk Autis, tiis waaye nag ñu diko ko sama borom delluwaat ci la maam Thierno Birahim euh, waxoon Serigne Touba bi ko Serigne Touba laajee ni ko Thierno loo bëgg ñu defal la mu ne ko lu sama borom dogal mu neex ma kon ñun cant googu yëpp malgré ci dundinu àdduna aw tiis lañ koy jàppe waaye euh, ñu wëlbati ko rek def ko mu dëkk ak cant ndax sama borom moom lu mu def jëmale ko ci ab jaamam rek dafa fekk mu doon lu gën ci moom kon ñu wëlbati ko delloo cant googu sama borom di ko ñaan mu dolli ñu yërmande ci yërmandeem ndagam moom lépp lu xew ci yërmandeem la koy xewal yërmandeem jooju noonu ñu ngi koy sàkku ci moom di ko sàkkul mboolem julit ñëpp di ko sàkkul mboolem doomu aadama yëpp euh, yeneen xew-xew yi nga xam ne mooy xew Sénégal lu jëm ci wàllu niñ ko xamee ñu koy tuddee insécurité ak yeneen ak yeneen agression yi euh, yi nga ñu koy dégg muy am ci réew mi Euh, di ko euh, duñu wax ni dañ koy naqarlu ndax ab julit moom amul sañ-sañu di naqarlu waaye mu doon ay tiis yu dal ci nit ñi ñoo xamante ni bi yëpp dañ koy jël rek dellawaat ko ci coobare sama borom ja euh, di ko ko sante waaye tamit di massawu ñi nga xamante ni bi loolu dal na ci seen kaw ñi nga xamante ni bi tamit am nattu la sama borom teg na ko ci seen kaw ba loolee noonu xewee ci seeni loxo yàlla sama borom jéggal leen di ñaanit sénégalais yëpp ñu ñëpp ñu maasee su ñuy xel rek dalalaat suñuy xol euh, ñaanal leen yàlla te ñun tamit ñu jéggal leen te ñu jéggalante ci suñu biir te gën a dolli yërmande ji di balo ak mbokki sénégalais yëpp jërëjëf euh, maam Thierno Birahim da danga tàmbali fa mu a tàmbalee waaw ah, nii euh, tambali nga waxtaan bi sax. ndax tay bu ñuy wax. li xew-xewu jamono. di wax wàllu agression di wax walu insécurité. Mm-hmm. sénégalais yu bari ils se posent une question. Mm-hmm. qu'est-ce qui se passe. lan mo waral. Mm-hmm. ci li nga japp ni li yëpp di xew ci réew mi est-ce que c'est parce que yar bi mo dess est-ce que du euh, yenn ci lo xamne dafa jóge bitim réew ñew ci ñun soppi doxalinu euh, doomu adama yi ndaw ñi lañ leen war a téye ñu leen téyewul lan mooy ak saytaane yep boo ko boolee mu domo ci doomu aadama bi euh, maanaam loolu mën na ko kii ak it euh, doomu aadama bi ak moromi doomu aadamam parce que tey euh, ci dundino àdduna ni ma la ko mën a waxee mooy doomu dina sol di dem di seeti borom ki ñu tuddee borom xam-xam di sàkku ñaan di jëmale ci moromum doomu ngir musiba dal ko mu yàq bi ñuy gis liggéey ak liggéey ak xërëm ak euh, ñaawteef boobu yow ngay doomi jàmbur kii di doomi jàmbur nga mënoon a dem sàkku ji ci sa bopp lu la jariñ lu la jëmale kanam lu la yokk defoo ko nga xool sa morom doomu aadama mii suñ borom dogal ci moom lii sàkkut boppam defut ci boppam li nekk ci boppam nga dem sàkku ji ci borom xam-xam ngir def ko lo xamni ne day tax mu def musiba wala mu nek ci musiba wala mu nek ci fitna jo xamanteni bi da fay faral di am setané mu nek lo xamanteni bi euh, luy la ci biir doomu te kenn ko ba daj ko kenn ko ba gis à tout moment ci doomu bi boy wax mi ci say wax boy jëf ci booy naan mi ngi sag naan lépp loo xamante ni bi doomu aadama ngi koy def loolu mu ngi lay accompagner di nekk ak yow bon donc boo ci boolee nag doomu aadama bi ak bakkenam day gën a pire. Hmm. encore moo tax kon yi xew ni li ci mat a taxaw seetlu rek mooy li nga wax léegi yar bi ñaare en am na ci wàll. parce que dañu naan sax nii. qui ñom ci seen bop nañu xol certaines wayjur est-ce que ñom yar bobu nonu mi ngi ci parce que nit ki bu fekkante ni de yar pour nga yar sa doom dana jafé ay facteur la ay dama la koy résumer euh, parce que Sénégal da ngay gis bi wax euh, ci comportement de question mais kii bu amé dom nan la domam di def ba tegu ci yoon donc y a y a y a tous ces problèmes mais comme dafa bari yuy xew yuy xew yuy xew yuy xew ci yuy xew yëpp ci ñun ñoo xewal té kenn ku ci nek am nga ci responsabilité euh sa bop parce que c'est diggante ak sa bop c'est diggante ak sa njaboot c'est diggante ak ñi nga seqal àdduna ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite kon bu ko défé mbir bu xewé lañuy def moy ñun ñëpp ñu euh waxtaanaat jéem a xoolaat yan mooy solution yi parce que tant que problème amul mun ñoo régler problème comme nag problème am na yii di xew yëpp ay problème la il faut que ñu toog nag waxtaan xool problème bi nan la ñuy def ba régler ko ba dootul amati. Euh, régler problème ñëpp toog. ça veut dire sëriñ si. <laughs> wàcc fu ñu nekkoon ñëw toog ak njaboot bi. wala ñu mën a fexe ba ñu mën leen a jege. ndax tey ku wax borom daaru ñu ne xam ne. ku jege njaboot gi la. pour jot ko euh, yomb na. muy téléphone muy ñëw ba ci moom fii ci Sikori fu mën a nekk. nit dañuy ñëw ceew waaye du ñëpp am boobu la chance wala du ñëpp am boobu wërsëg gannaaw parents gannaaw éducateur ba ci ñun sax ci télévision ban rôle moo war a doon tey rôle personnalité ak responsabilité bi mu am ci njabootam am nako, ba ak njabootam déggal nañ ko du ñu tala taxaw ci buntu kër gi bay def luy war a mën tax tey guide religieux euh, di ci kon la ca des mooy guide religieux bi mooy surveillance lay am ci njaboot googu ba nga xamante bi la way juree def ci ñoom dinañ ko ko mën a dinañ lañ ko ba nga xamante bi tey erreur yu bari du am mais ki nga bi sus moom moo boole ñëpp yilifi nag guide religieux bi ak ki nga xamanteni bi mom lañu wara guider yépp tay ñoom ñëpp aussi dafa am kenn koo xamante ni moom moo nekk si bopp bi koo xam ne momo ñëpp moo leen boole yilif kooku à chaque fois nag moom moo amee personnalité ak responsabilité wu gën taxaw wax ak ñëpp benn kaddu boo xamante bi ñëpp dañ koy mën dégg su ne kaddam googu dafa dem ba toll foo xamante bi ñëpp mënuñu koo dégg tamit dafa am sañ-sañu dellu siwaat dajalewaat ñi nga xam ne ñoo yor kaddu ñëpp waxaat ak ñu tënkaat genn kàddu mu genn jël kàddu googu teg ko te bu boba bu ko da fay am lu muy tek lo xamanteni bi moy waral ñepp mën ko appliquer jaar ci yoon wo muy le président de la république. donc le rôle du politique aujourd'hui mais président de la république voilà. Euh, le président de la république femme foo xamante ni bu fa tolloo moom mooy taxaw génn wax ak population bi directement du am lenn lu ci ciy xool kii bëgg na ko kii bañ na ko kii nangam na ko déedéet bu wax jotee na xam ni wax jot na rek mu génn taxaw wax jot na. est-ce que boobu président kon finalement dafa def li ñu wooye te day ñaaxaanaay donte moom mooy président donte moom dafa jiite parti politique mhm. wala coalition mhm. mais tey am na foo xamante bu fa tolloo waaw faw mu jël ñëpp njaboote ñi ko bëgg ñi ko bañ. mom moy génn taxaw jël responsabilité am wax. Mm-hmm. parce que mom moy ki nga xamanteni bi mom mo yoré dernier kàddu bi waxam moy gëna sax ka waxu keneen ku mëna a doon. Mm-hmm. parce que ñun ñëpp suñu yéene suñu xol. tay problème bi amné bu yalla sama borom defoon. Mm-hmm. ma nekk ak président de la république la première chose li ma njëkk def moy il faut que moom mu génn taxaw wax ak sénégalais kon moom moo war a génn taxaw wax ak nit ñi mhm. kàddu yoo xamante ni bi dina rassurer au moins sénégalais euh, exemple li daal euh, euh, yëmbal cas bi fa xew ki ñu dugg ci biir këram mhm. ray xaram mhm. jamate ko malheureusement suñ borom def ko ko def ndogal dal ci mu wàcc liggéey ñu duggaat delluwaat ci biir kër ga jàpp yaay ja ak doom baay baay ba ak doom ja loolu metti na moom buñ ko rayoon nag buñ ko rayoon ba pare ki ray dem ñu topp nara toppaat enquête boobu di demaat dëgg la bakken la wàcc na mais nag mbir mu nekk dañu xool fa mu tàmbalee rek sus topp ko ba famille yam bu ko am yenn may laaj am na loo xam buñ ko defee xëy peut être sécuriser lañ jublu parce que yenn yi xew comme li ma waxoon keroog ci euh, ngóor si nga xamante ni bi moo defoon njome wu rëy woowu mu def mm, ci euh, loolu loolu kenn musul gis lu mel noonu kéegu transfert d' argent bi ki waaw ki faatoon xale bu jigéen bi yooyu da koy da ngay toog di ko seet muy nekk ay tristesse ay yoo xamante bi da ngay dem ba des da ngay da ngay da ngay tiit mm. da ngay tiit parce que da ngay xalaat yenn yi lu ko doomu aadama mën a mais vu que ci li la wax ci début bi rek mooy mën a nekk am na loo xam sa diggante ak sa borom du jaaxal du la metti parce que da nga xam ne suñu borom ci coobare boppam lay dogal mais am mbir boo koy toppee di ko seet ba ci biir waa boo la yàlla sama borom dimbalee nga xaw a xam tuuti àdduna billahi tristesse xol ngay am da ngay da ngay da ngay da ngay jooy da ngay dëkkee jooy da ngay yendoo jooy da ngay fanaanee jooy parce que da ngay ni nii nu ko doomu aadama mane ci moroomam te pourtant lu nekk di xabtal nit ki muy def di xabtal nit ki muy wax di nit ki muy yenn comportement kenn du est-ce que responsabilité tamit ko wax euh, sëñ médias nouveaux télévision internet réseaux sociaux parce que dem nañ ba soppi léegi sax ndaw ñi da ngay gis dina ko ci kaw wala oh, mais même même chemin bi même chemin bi même chemin bi la xam nga ki nga site internet c'est un commerçant. xaalis sa ko tax a jóg. xaalis lay wut. yow boo bah il jël ay photo jambour wala ay vidéo jambour. dem jaay ko mu jënd ko risque bi la ci mën a arrivé. risque ak moom risque bi ko ci mën a arrivé mais xam nga kiy wut xoolu du risque. mom na def ba am baxna hmm. mais su fekkentene dañu dem ba aduna tollu fofu nak bu fekkentene situation bobu ki nga xamante bi moy nday mbili gi mooy bàyyi Euh, y a de ces yoo xamante ni bi wax dëgg yàlla bu ñu toogee sax di ko waxtaanee di ko waxtaanee di ko waxtaanee dafay mel ni que ni dañ koy influencer te alors que c'est des choses yoo xamante ni waruñu sax toog di ko waxtaanee nii. Hmm. ci ay salon wala ay plateau wala ay télé wala ay radio wala yoy parce que waxtan bi bu lu mu gëna sori rek. ñu japp mën nañoo japp ni loolu lu ñu la lu ñu régler la mu jeex. une solution et la solution vient d'abord. du président de la république. président de la république il faut qu'il sorte qu'il parle avec les sénégalais. Mhm. nu mëna démé baxna mais il faut qu'il sorte mu wax ak sénégalais ñu xam fan la tek suñu tank mhm. xam nan la def sinon fi Sénégal nar a jëm ni ay règlement de compte lay mujjé té ça va pas. règlement de compte ak am jot. lu lu bari sax nit ñi ne nañu am jot boobu surtout ci ndaw ñi moo indi dérive yi ci réseaux sociaux moo indi yenn ay agressé ak yooyu est-ce que y a message bu maam Thierno borom daaru ci ndaw ñi justement parce que ku xam-xam la ak euh, ndaw yi jeunesse bu Sénégal ak même ba ci non ma Birahim yéen xam ngeen ma yéen xam ngeen ni man ndaw ñi may déglu hmm. ma déggee du ñu am jot hmm. góor buy dund ci kaw suuf Nek ci kaw suuf di dund boo toogee xalaat responsabilité yi sama borom teg ci sa kaw bopp te mu wóor li la ne fi léegi yaa ngi dund day gën yok yokk nango nangoo may sa bopp jot daam jot yéen ñëw ngeen sukkoori ba tey hmm. gis ngeen ma chaque fois chaque jour bu ma il faut que ma wut luñ def hmm. il faut que ma wut luñ def ak nu mën il faut ma wut luñ def mais la hmm. nit ki boo nekkee ci àdduna may sa bopp jot gu bëri rek faw nga dugg sa yoon newul te nit da nga war di éviter à tout moment di dugul lu sa yoon newul dugg sa yoon newul te nit ñi aussi dañuy jaawale nit ki dafa am loo xam ni yaa ko moomal sa bopp am loo xam ni yaag sa njaboot yéen ko bokk am loo xam ni yaag nit ñi yéen a ko bokk ñett yi il faut nga mun ko différencier li nga moomal sa bopp sa yoonu soxna sa sa jabar yoonam newu ci sa doom yoonam newu ci gérer ko mooy sa yar sa teggin sa sutura sa worma sa personnalité kooku yow la yaa koy gérer li nga xamante ni bi loolu nga bokk sa njaboot yaa ko bokk sa njaboot bu ñu xiifee yàlla jox ñu lekk c'est tout mais responsabilité euh, toute la vérité euh, di euh, borom politique depuis quelque temps bari na politique hmm. ku nekk xëccu di sa morom échéances ñu élection législative ah ñu xam réew tamit yëngu na ñu bari ku nekk di wax ne ni euh, bu yëngu amee ci politiciens yi la jógee est-ce que tey nit ñi dañoo war a topp politiciens muy ka bokk pouvoir wala ka bokk opposition ba fàtte ni jàmm ci la lépp xaj. waaw mais ñoom bu ñu amee fula inspiré ñu ci la violence ñu ñu am euh, am fula inspiré wu la aller vers la paix. Mm-hmm. bu ñu waaye ci violence yi. ah paix non euh, mm-hmm. comment. Mm-hmm du ñu nekk ci jëye musiba catastrophe yi euh, coono bi ñu nekk nii ba noppi wëlbatiku kenn di nangu kenn duñu inspiré ba euh, ñuy dem ci violence parce que ki lay inspiré euh, nga jëm ci violence xoolal moom fa mu jóge ak yow fi nga jóge ak la muy dund sax xoolal moom lam bàyyi ak yow la nga bàyyi hmm. yow yaa ngi bàyyi sa yaay ak sa papa ci ay problème yoo xamante ni bi xamoo ndax tey bis bii nga jóg nii dem ca violence ba est-ce que am nañ lu ñu añee hmm. hmm. kee ne bankam bo fa demee ma nga fa bàyyi ay millions hmm. euh, jabaram ak domam mi ngi leen yóbbu xeyna peut-être euh, ci ben endroit bo xamanteni bi tay bu dëkk bi doon tak do ag ci ñom hmm. il faut ñuy tok de xalaat hmm. li ci dess ñun la rek nit ki nak bu fekkente ni nga dégg musiba daw jëm ci dégg dégg romb ko fa daw jëm ca musiba ma bàyyi boo àggee loolu fa dal ya ko tek sa bop <laughs> xam nga ñun ñuy wax ñun ñepp tamit lañu man rek moy bu ñu gisee ni musiba mi ngi am ñu ne ah moytu leen bu leen daw jëm ci musiba mi jàmm am na fee nañ dem fi jàmm ji am parce que jàmm moom ci la lépp nekk nit ki fi léegi yaa ngi dund suñ borom di la dimbali ngay am jàmm loo bëgg a réaliser mun naa nekk mais tant que musiba mi nga am ken du tal jamm kenn du tal sa bop kenn du tal dara bay bay kon nañu inspiré wu euh, jëm ci jamm moto ko ñu inspiré wu jëm ci musiba te actuellement wax naa ko waxati ko waxati ko dinaa ko waxat sénégal dafa toll foo xamante ni il faut que ñu jël politique ak tappale yeeg yépp ñu jël ko teg ko de côté ñu jéem a xool en réalité nan mën a def ba réew mi mën a taxaw ci tànk yu dëgër yu ñu mën a permettre suñu ndaw ñi actuel ak ndaw ñi futur bi ñi ñëw mën a am bu ëllëgee ci lu ñu jàpp. ci lu ñu muy vraie émergence bi nit ñi di soxla. vraiment ci nit ñi lay nekk seen biir. wallahi bu nekkul ci suñu biir rek. Hmm. billahi fii ñu toll nii jafe na de mbir yi am na nu mu demee. Hmm. mais de jour en jour ça devient pire. il faut qu'on fasse attention bu ñu xoolee ku mel ni yow euh, ak. ñeneen yoo xamee ne euh, tamit ñu ngi euh, dox ci say tànk yaa ngi ci tool yi nawet bi daanaka dugg si na ci yenn ci ay gox yu bari mais jafe-jafe am ci monde paysan nga bokk ci baykat yooyu parce que tey euh, ku ñëw sikoor yi muy lu fi mën a am muy gerte muy dugub lépp nga nekk ci yow su bopp ngay waaj ci biir tool yi waaye mu mel ne jafe-jafe boobu wër na àdduna Sénégal mu metti mais est-ce que tey état mu ngi jàppale ku mel ni borom daaru di baykat ak yeneen i morom euh, baykat yi nekk ci biir réew mi pour justement mën a génn te yokk li nga xam ne moom mooy développement ndax ci agriculture la ñuy tàmbalee développement waaw man euh, Ibrahim du ma xaar état du ma xaar sax beneen membre bu dul état sakkantuma ak état hmm. nit ki boo sa waay juru sax sa yaay ak sa papa sax mën nañu am possibilité mais amal jom yi bu leen toog di leen xaar ndax doomu aadama boo gis yàlla sama borom mi la sàkk sàkk sa róow te ba mu koy sàkk mu sàkk ko ci wéetaay woo xam ne kenn fekk siwu ko ci boo wàkkiloo ci moom gëm ko te doxe ci tànk yi nga war a dox foo nekk bu fekk lu war ci yow dina ko def ndax kenn ku ci nekk ci ñun organes yi nekk ci sa biir mosoo tee teg sa bët te lu ci war a fonctionné lu ne ma ngi cay fonctionné lu ca war a dal lu ne dina ca dal te sama borom mi yore contrôle boobu yëpp di ko doxal boo wàkkiloo ci moom jaar ci yoon wi nga war a jaar rek suñu borom defal la li nga war a def xam nga ñun Sénégal yëpp bu ñu toogee di xaar état état état état état daa mën a xëy kenn ku nekk mu defal la li nga bëgg c'est impossible mënul nekk mais am na lu mu war a tàmbali lu ci mel ni joxe engrais jiw ji ak euh, tàmbali mu tàmb waaw yow mii nga xamante ni bii ci loolu yow lañ ko war a tàmbalee ci yow buñ la fekkul buñ la fekkee nga toog tàmbali woo dara ci sa bopp mais kenn du xam loo bëgg a bëyal defal la yàlla yàlla bay sa tool yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla bay sa tool nit ki da ngay dem euh, yàlla mën naa wàcce ndox hmm. mais nag préparel terrain bi ruujal nettoyel na set donc du coup euh, jiwu wi jamal nga jéem a def ci ay pexe hmm. mais yàlla mënu laa jox du la jox jiwu bayal euh, rujal la sa tool dagal la ñax yi defal la lépp ratol la ko ba mu set wecc euh, sànni la ko ci àll ba noppi jox la jiwu ñëw jiwal la ko ba ba tawal la ko saxalal la ko mm-hmm. meññal la ko mm-hmm. góob déedéet da yemal dara defal dara mm-hmm. donc kon état c'est vrai que mën naa am lu mu def comme ni maa ngi gis ni euh, lu jëm ci wàllu farine beeg yooyu yëpp mi ngi koy subventionné di génn ay milliards di ci def mi ngi jéem a def ay effort pour euh, secteurs gis ngeen am réew il faut que mu am ci yeneen développement yu mu nekk yenn yi nga xamante ni bi ñu ngi koy gis euh, Sénégalais yi di wax waaw lii mënoon naa ñàkk bu jëloon lii def ko fi am réew mënta ñàkk mënta ñàkk ay infrastructure hmm. am réew mënta ñàkk yenn yi am na yenn yoo xam day nuru ak yàq mais buñ ko deful tey dañ ko soxla ëllëg hmm. kon tey mu metti ñu def ko tey weesu ko bu ëllëgee loolee noonee jur leneen jëm feneen hmm. wàññiwul dara mais chaque chose à son temps mbir mu nekk bu jotee nañu xool la nga xamante ni bu ëllëgee dañ koy yittewoo rek ndegam mën naa nekk tey ñu jéem ko fa tey hmm. donc du coup y ay détails la nag yu bare bare bare bare yoo xamante ni hmm. comme émission bi luy luy gàtt lay doon <laughs> donc damay damay résumé noonu rek ay ay ay axe la yoo xamante ni dañ koy dañ koy joxe ndànk ndànk rek bu ko defee di ci dalal xelu Sénégal yi di ci waxtaan ak ñoom hmm. di ñu xam ni aussi wax dëgg yàlla am na ci loo xamante ni bi ñun tamit il faut ñu jéem a jóg defal suñu bopp ay effort yu war a mun a permettre état xam ni lii yàlla fam moo ci des. mu mën a jóg nag taxaw ca loolu. mais ñu ñëpp bu ñu toogee croiser le bras toog naan état état état mënta xëy ñëw wutal ñëpp liggéey euh, du sol dàllam di dox. tur bi siiw na jëmm ji siiw na. kàddu gi tamit siiw na. ndeysaan la jox sa wàccuwaay. jërëjëf sëñ di tuub nag bi ñu ko waxee woon léegi. <laughs> ci toog bi ñu toog ci kaw ndax. bu ñu xam ci kër gi xam ne. ci suuf la toog bu ñu.